vai tu Não. A gente só vai resolver esse assunto aí do seu Teodoro e voltar rapidinho pra casa. Teodoro Filho? É, isso. Ah, graças a Deus. A última cama colada lá na janela. agora o mais importante é que alguém esteja com ele las 24 horas do dia Eu resolvi levar o seu Teodoro para Salvador. Levar para uma clínica em Salvador. Eu quero só ver, viu? Seu Teodoro ficar quieto lá. Seu Teodoro! Vovó! Demorou um ano para você mandar ela para cá. Agora deixa ela comigo, que eu sei cuidar bem da minha filha. Teodoro! você nunca me procurou.